Saluton carai, cae bonvenon al nia nova episodo. Hodio mi volas diri al vi che mi estas pretiganta prelegon por eh, compreneble per la reto, por evento, reta evento quo ocasos la decvinan de januaro, en la reto compreneble eh, organizita fare de la Londona kai Antwerpena cluboi, une. kai mi parolos pri la nova itala filmo L'isola delle rose, la insulo della rosoi, temas pri pri mm, iel conata episodio della Esperanto historio kaj do vola mi trovis hodio ĉi tiun raraĵon kiu estas eh, speciala epizodo de la komikso Martin Mister itala komikso kiu estas dedicita giuste alla insulo vi povas vidi tie la insulo do se vi volas venu kaj giù la la prelegon la eventon Bone. Nu, ni iru alla seriosa afferoi nun. Restu con ni, cun meditu con ni. Dankon. Mine compreso. Saluton, cae bon venon a nia nova Zamenhof medito. Hodio, mi volas legi alian el tiron e la congresso in Antwerpeno, ciu estis la fonto de nia hieraua medito, facte, e la sepa congresso ciu ocasis en iaro 1911. Ci foie mi legos el pagio quartcent quin. Mine volas, en la nuna momento defendi la proiecton, priciu vi, en la plei proxima tagoi discutos. Tre povas esti, che la proiecto havas grava in eraroin, quiu in via pridiscutado forigos. Tre povas esti, che la tuta proiecto montrigios ne acceptinda, cae tiam, viscia stion trebone, bone, mine penos altrudi gin al vi, ciel mine niam ion al vi altrudis. Nur pri unu afero, mi core vin petas, cion ein vi decidos, ni ne fermu nian congresson, antau ol ni, en tia au alia formo, faros ian arrangion, ciu donos al nila la eblon almena unu foion en iaro solvi ciuin collectiginta in disputo in au duboin en loiala interconsento, cae conforme alla vera desiro della tuta esperantistaro. La el tiro quium mi legis hodiau instigas al mi mediti cae pro tio mi volis compartigi, disconigi cun vi, por inviti cun mediton, char shainas al mi che tio estas la giusta natura consequenza medito alla hieraua. Do, povas esti che trovigas multae grave eraroi en proiecto, sed tio ne devas fermi au bremsi la discuton, cae la discuto devas altiri arrangion, celon, concludon, solvon, char ali flanke tio estas tute sen utila. Mi pensas che la mi asperto almeno en la passinta covima iaro estis multai sen utilae discutoi qui facte portis al nenio kai mine parola sa parte pri esperantistoi sed pri la tuta homara conduto Estas urgio ni discutos por fari, ali case pli bone ne maspari la tempon cae eviti discutadon. Tio estas mia interpreto de citiu el tiro e la parolado de Zamenhof. To, mi esperas che tio povas utili al vi, certe al mie utilis, cae restas nur por diri, dankon pro via atento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, Senfine.